Ah, salah ngomong berin kangjeng berrduyun-duyun jelemak keakaan ah, lain berrduyun-duyun jelemak kanraga ayaanu man di sikir ketawas yaangan oh, berarti bener cawat Ibayar Rasul lantaran jelemah memberanikan diri ayaang mikin batur pugu diri na kua miimpin batur Kan di zaman Kanjeng mah asal ayah nu hayang me nyekal bendera memimpin perang ulah Kanjeng Nabi berarti ayah goron di balik mimpin perang ayah keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik <laughs> aduh aduh aduh aduh ya eh, okos nurungan rangda Eh teteh ada udang di balik rangda ya, jaga jenuh gue. Eh, ayah rangda ketabrak sepeda di ais eta eh, teh lain guys nah mau ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cek isukna ayah nini-nini ketabrak motor diantapkeun mungana goblok taji pendi blon kan parek ada udang di balik eta aduh masya Allah masya Allah nah iya ke jekal bendera ketika ayam aya ketika embung ya Masya Allah mulus berarti nah jelemah di akhir zaman Tiana memberanikan diriang jadi pemimpin berartinya anaklumpat penduju neraka jahanam jelemahu dagang yahir zaman mah berarti jelemah siapa neraka dagang deh sahabat kaget dagangdagang kaget <laughs> daganggang sebab di akhir zamanmak anu terba eh, dipikir berarti menuju neraka kabeh etak dekiis de ce zaman tanda-tanda akhir zaman kastua di tanda akhir zaman T mamabo tanda akhir zaman Tq itu Syrik maling koan maling dipuguh masyarakat maning HP maling sepeda maling motor maling mobil atau jadi na negara gemara Haling beda ngaran doang yang masyarakat mama maling jangan dulu huma korupsi beda ngaran kurang lembur tujahon korupsi pear pagarar lain-maling palingmunlang Ka kurang lemburkan ini tuh itu Tuukan korupsi pun bagus amat uh bagus korupsinya air mineral barangku kurang diberre ini air men mineral Imbu ini ma mineral kan di campuran mineral oh, op mineral pajak ralah kira-kira gitu ta air mineral bagus nih kudu dicampuran mineraldikdikmati Udiknya masih 2km <laughs> bahasa-bahasa di air zaman orang lembur tuhnya situasi dan kondisi ah! kurang lenyaian malulu ngomong naik itu betah lembur atau diberre bahasa pas gitu teleka orang lembur tenngerti etetanyambung lebur ngomong-ngomng lembur baik ta bahasa Indonesia ter emang bisa bisa <laughs> itu bisa sebagai bahasa Indonesia baikdas kos kurangrajat bahasa sejawa kabel-ke Sunda di Halo <laughs> Masya Allah jadi orang menjadiritakan mukjizat Kanjeng nabi kadang ayaang seri bahasa Kanjeng dan wayang seri hebat amat nah bahasa genna Yuufpirunaila jahanam berangkat KB kaj jahanam A tadi kain doang Jabupati Gubernuh eh, berjamaahlah 5 Rasulullah Quran pakai jemah sebab di jero Imah tekal keluar maksiat di jero Imah di jero kamar di jero kamar na nyiin kamar di jero kamar na nyiin kamar de dipuikan tetap maksiat Allahkerim sebab apa di jero mainnya guys bisa make jaringan internasional sejen di jero kamar kamarna di kamaran De kamarnya di poekan tapi nyana bisa nemempuh Hollywood di jero kamar kamar na di kamar dipuekan tapi nyana keraya di Hollywood Ya Allah yarobi dibojong di Texas kehidupan di Amerika di Citrajal beda kahirpan di Californiaje di BSD beda seti ketikakur sok dulu di BSD namun di Amerika urang ningali minuman bebas di kurang turun pesawat di Abu Dhabi uh minuman tim mi sekedar singinggir datang ke sekedai awak minuman haram ayaah di gelap di Abu Dhabi eh, negara Islam Islam nama kafan minuman poharameliuran roti giginya nulah dia tulah kulon ngpet dibuka A gambaran roti sudah agak gambaran tuh pakai ca ya yang ditutupkan panjang ba Kamah Masya Allah Karim be haji cari tanah karena aya ngarokok kan ngarokok bebas ayalah tempat-tempat tadiju Bandara Te itu hiji ini dia hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya oh, ker asup mah kula sorangan menang meren semenit, brus brus brus brus, brus orang baru mulai datang eh, <laughs> marah ke calana maka sakit ya aing betah ya cek <laughs> perlakuan ngalakukan nutus nonoh di jero diharapkan manusia manusia nges biasa keluar we kula masya Allah karim di Abu Dhabi kostitu di Abu Dhabi uncan di Jeronnataka kar di Bandra Masya Allah Karim encan di Amerikachan di Inggris Can di Jerman di Praanncis Tekudu jauh-jauh di urang yangangkuma gitu Masya Allah tanyakan ke kacamat nanyakan kacamat berarti rahasiadunyabur kacamat Camat anu gaul tapi camat sah anun telummpakan neraka ciri kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya eneh manusa dita zaman anu tetap ngomong na Tegerbae nyana menjaga mata jelijungng saja bana tetep baik ke Allah eta ceangg gimnabi seeik neges setik day kolilan bahasa qaliltestik gol mingolil <laughs> jadi itu bahasajiinggolilwi jasa mutik jasa etage di Rentogan baikku bangsa nya negaken ke hak negaken adil jujur diaka karaknya Rita dons di Rentogan ku berbagai tokohku berbagai masyarakat tuhku berbagai tapi tetap ayaah baik cekanjing nabi datang Ka e ke immamah diturun datang ke Dajjal aya hiji mah setiap negara kabupaten diberek oleh hijjihiji cumannyalamatkenkadar nyarita lah Kajing nabi nyarita ke mukjizat mukjizat di akhir zaman guys kuma zaman guyskarasa cepet waktu ngegeser guys candoang hujan hujan ngeeceksa tahu angkep namun kulanya ritakan Mekkah bakal dilebbaran Madinah bakal dibertngekir mana ia tinggal hujan nge satu tahun tapi tejar jelemah berrduyun-duyun menuju naraaka jahana tekan rasa Masya Allah tetap kurang meantap ngaji orang hayang salamet mudah-mudahan orangkabbahahan disalamatkan guguza Allah keluarga orang pemanjikan anak Incuuran disamet go paming B pamingimpin orangrang geja tamakf sunai ketikanya na ngaragap nurani nama tetepnya lagi gecelik sara baik hayang salat mudah-mudahan di bereba balik pikir kemudian nyana bisa ningali Ka arah ansalama Amin ya robbalku